Qepe gojën! Oh! Si ju shkon ndër mend të ngatërroheni me shokët e mi? Çfarë mendoni se jeni ju? Na vjen me të vërtetë keq. Shikoni se çfarë bëtë! Mendoni se një më fal do ta rregullojë këtë? Epo kësaj radhe do e paguani keq fare. Epo nuk na lanë zgjidhje tjetër. Hë? Na vjen vërtet shumë keq. Ah, kush mendoni se jeni ju plehra. Çfarë? Kujt i thua spurdhjak? Do ta shkul gojën nga surrati po fole sërish. Ah! Gjithçka mbaron këtu. Ah! Të lutem, mos u afro më shumë. Ha? Çfarë pati që të dyja kështu? Kjo ishte e frikshme. E kam fjalën a... Ti e një më bindësh! Prisni! O jo, ç'më bëre kështu? Që atëherë, unë mbulova syrin dhe u mbajta larg njerëzve të tjerë. Wow, qenke zonja në vizatim? Ha? Uh, uh... Emri im është Loli. Dhe ti gjithashtu je e re këtu, apo jo? Aha, uh -huh, po, por... Uhum. Ne do të bëhemi shoqe. Si e ke emrin? Lucy. Mhm. Mirë. Gëzohem që të njoh. Po. Dhe pas kësaj, ti nuk do ta besosh këtë. Unë shkova për të marrë biletën dhe kësaj radhe harrova telefonin. Jam kokë trullave ndonjëherë. Lucy, kohat e fundit duket shumë e lumtur. E vërtetë! Ndoshta diçka e mirë do të ndodhë. Të jem e sinqertë, kur u transferova për herë të parë, isha nervoze. Por tani më pëlqen shumë ky vend. Pse kështu? A nuk e di Lucy? Sepse unë gjeta një shoqe të re. Falë teje, Lucy. Falë meje? Lucy, ti je shoqja ime më e ngushtë. Shoqe të ngushta? Oh, a e di? Unë dje gjeta një dyqan akulloresh që i bën shumë të shijshme. Si thua, t'i hedhim një sy? Akullore të shijshme. Shhh. Çfarë nuk shkon? Mm, unë kam se plane të tjera, më fal. Oh, shumë keq. E po mirë, ndoshta herën tjetër. Po, edhe herën tjetër. Në rregull atëherë, po shkoj andej. Shihemi nesër. Uh, sigurisht, shihemi nesër. Loli! Nuk e di. Çfarë po përpiqet të bëjë këtu? Është shumë e çuditshme si ndodhi kjo. Ne duhet të bëjmë vërtet shumë kujdes. Unë mendoj se ato kishin të drejtë. Unë jam një përbindësh. Lucy, çfarë nuk shkon? Asgjë mami. Diçka të ka ndodhur e dashur? Ju thashë nuk kam asgjë. Hmm. Mami, babi, a jam një përbindësh? Lucy zemër. Ti nuk e di, po kur isha e vogël, Dhe unë kisha fuqinë si një shinobi që ti ke. Fuqia e një shinobi? Mamaja jote ka qenë një paraardhëse e ninjave. Një ninja? E di, ne e kemi vendosur. Ne do të dërgojmë në WNA për trajnim. Çfarë? Ju po më dërgoni në WNA sepse unë jam një përbindësh? Jo, jo e dashur, shoqata botërore e ninjave është për trajnim ninjash, për ata që kanë fuqi shinobi, për fëmijë si ty. Fëmijë si unë? Ha? Lucy, babai yt dhe unë të duham vërtet shumë e dashur. Ne duham që ti të jetosh jetën tënde dhe të jesh vetvetja. Pra të jem vetvetja? Bukur, bukur, pra ti je e re këtu, ha? A do ta prezentosh veten tënde apo çfarë? Si mund të jemi miq, kur ne nuk e dim se kush je? Miq? Unë Babai yt dhe unë të duam vërtet shumë e dashur. Ne duam që ti të jetosh jetën tënde dhe të jesh vetvetja. Më keni zënë rrugën. Çfarë? Nëse më prek mua qoftë edhe një fije floku, ju do të pësoni të Por shpresoj që të mbete një sërësh më rrish! Çfarë ndodh? Çfarë je ti? Ndonjë përbindësh? Ti mendon se unë jam një përbindësh? Ha! Tingëllon bukur! Unë jam pikërisht ashtu siç supozohet të jem. Nëse doni të luani me mua, atëherë ejani. Ejani të gjithë, le të luan! Shka Ninjala!